Gotta focus on yourself. Hammaga bilambar, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan kiyim atrofiga kantovka tikishi, ya'ni buramalarni tikishni ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun birinchi chokni to'liq qilib yopib olaman. Yuzani yopdim. Bo'ldi. Endi mana narsaga o'taman. typingni yo yuzadan deyman aylantirib to'rtta nuqta qo'yaversak oxirigacha olib kelavermayman aylantirib ancha kutamiz probelni bosadigan bo'lsak bizada ko'rayotganlaringizdek ana bunaqa hosil bo'ldi Xo'p, agar mana bu obyektni e, ko'rmoqchi bo'lsanglar, uchta esmakisidagi Z e, knopkasi unda F Eh, eh, f bilan boshqariladi mana obyekt uzalishib ketib qolsa juda yaqin ketib qolsa f yordamida yaqinlashtiruvchilar bo'ladi Xo'p, endi bu yerda o'lchamlar bor particle distance bor particle distance ya'ni eh, setkani qalinligi mana bu yerda o'zini umumiy o'lchami bu qalinligi ya'ni misol 5 deydigan bo'lsak 5 santimetrga chiqadi mana bu narsa simulyatorni to'xtatib turaman hop uchirib ko'ramiz nima bo'lmayapti xo'sh ha hali biz andan chiqib ketmagan ekanmiz mana bir ha birdan katta bo'lmasa ekan tushunarli maksimal bir, e, bir santimetrga chunki kantovka bo'lgandan keyin e, to'rtinchisi bo'ladi e, undan katta narsa shaklga aylanadi ya'ni yuzaga aylanadi bu narsani marvelosda xohlasanglar marvelosda qilinglar xohlasanglar maxda qilinglar lekin maxda qilishni ko'pchilik yaxshi ko'radi chunki maxda marvelosnikidan ko'ra ancha sifatliroq chiqadi kantovkalar bunaqa narsalar ho'p quindi ho usilananda kelay hosiliga qarab hop mana bu do'stda ham bor narsa qilsa bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat xudo xolis keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayr salomat bo'ling